Y lo acelero. Y lo acelero. Y lo acelero. Cuando prendo el se salgo en una goma de primero. ¡Mamá! Y lo acelero. Y lo acelero. ¿Y mi trae baño? Busca lo que está ahí. Acuérdate que hoy es la misa. ¿Qué misa y misa? Yo voy para la playa. Andamos. Tú sabes que no hay cualquier Miss. Y lo acelero, y lo acelero, y lo acelero cuando prendo el kiss y salgo en una goma de primero. Y lo acelero, y lo acelero, y lo acelero cuando prendo el kiss y salgo en una goma de primero, una goma de primero, goma de primero. la casa, la real manzana de oro. Niño controlando produce, JP dime todo. Jerry dame la luz, y Químico Ultra Mega, A Aneuri, los pequeños gigantes, la compañía del dinero, dímelo maestro. DJ Yera, el VIP DJ, DJ Jano, todos los DJ son míos.